начинаем следующую пресс-конференцию. У нас в гостях народный депутат э, Владимир Поросюк и э, ну, не коллеги, да, два <laughs> помощника. Богдан Головко, волонтер фонда «Союз Студеза», э, представляющий город Львов, и Ирина Голуб, общественная организация Центра помощи и поддержки военных. Владимир, вам слово. <clears throat> Я... Дякую. Я вам дуже дякую, що ви всі зібрались. <clears throat> Сьогодні на прес-конференції, чесно, ну, зразу хочу сказати, що щойно відвідав е, ваш військовий госпіталь і був дуже вражений дисципліною, чистотою, взагалі відношенням до бійців, до хлопців, які поступили з зони АТО. Е, поспілкувався з командиром госпіталю, е, чесно кажучи, вражений от порядністю. Тому вам за це дякую. Побачив волонтерський центр. Побачив волонтерський центр, який є при госпіталі, де дівчата допомагають хлопцям. Е, дуже радий це все бачити. Ціль поїздки наша в першу чергу е, для того, щоб в Харкові зрозуміли, що там Львів, Київ, ми всі разом маємо спільну мету і спільну ідею. Тобто є громадські організації, з якими в Харкові, з якими хочеться співпрацювати, щоб вони ну, отримували підтримку нашу, щоб ми робили якісь спільні акції, щоб ми якось більше показували силу е, громадського руху. Тому думаю, що тому руслі ми можемо задавати запитання саме про Харків, е, які в мене враження, з ким я поспілкувався, але можете задавати і політичні питання, тобто все, що вам можете і особисті запитання задавати. Тобто, все, що ви захочете, ми готові відповідати. Богдан е, є координатором е, руху Safe Live Together, який зареєстрований в Америці. Це є такий наш спільний проект. Е, цей фонд, який збирає кошти для наших бійців е, з Сполучених Штатах. Він там може до нього будуть якісь запитання технічні. Ірина Голуб є е, керівником громадської організації Центр допомоги та підтримки військовим. Теж, якщо у вас може якісь будуть запитання, тому що ми не тільки гуманітарну допомогу надаємо, а й юридичну. От Тому радий почути з Харкова запитання, навіть самі гостріші. Бо я питаю для мене є. Чи є вже якісь налагоджені якісь зв'язки з Харковом е, саме з е, громадськими організаціями, з волонтерськими організаціями? Чи є вже у вас інформація така? Звичайно, що є. Тут е, вчора зустрівся з представниками з представниками громадських організацій, обміняємося координатами. Е, будемо спільно якось робити ще раз кажу, можливо, до Великодня зробимо якусь спільну акцію стосовно поїздки на схід для наших бійців. Хочеться, знаєте, завжди був міст між Харковом і Львовом і іншими містами. Просто ми тим мостами не вміли користуватись. І, чесно кажучи, в нас в країні, ви знаєте, йде війна, і дуже така нестабільна політична ситуація. Тому хочеться просто-напросто, щоб наші вороги бачили, що ми об'єднуємося. Це їх саме більше бентежить і лякає. А від того, що ми об'єднуємося, воно нам надає якусь силу. От і ще забув додати, чому я приїхав в Харків, щоб ми розуміли, щоб не було ніяких міфів е, пропагандистських, е, що які стосуються Львова, там Харкова, Донецька, Івано-Франківська. Тобто не потрібно нас ділити. Ми, якщо взяли лозунг Єдина Україна, то ми не тільки повинні його як гасло використовувати, а йти до цієї цілі. я вважаю, що ми до неї дійшли. Я вам ну ще раз кажу, я відчув дуже теплий прийом в Харкові. Звичайно, що є якісь певні проблеми, але у Львові теж є якісь певні проблеми, і наша спільна мета їх вирішувати. Тому ще раз дякую. Є питання. Е, скажіть, ви сьогодні другий день здається, правда, якщо не помиляюсь, так? За цей час ви спілкувалися лише з волонтерами, чи вдалося вже поспілкуватися з нашою місцевою владою, можливо, з міською чи обласною, чи відчуваєте ви від них підтримку, таку, як від волонтерських організацій? Е, <clears throat> ви знаєте, є е, певні проблеми з вашою міською радою. В принципі, ну не те, що в мене є бажання з ними спілкуватися, в мене нема взагалі ніякого ні бажання, їх треба міняти тому що це є якийсь такий залишок е, регіоналів на східній Україні. Я є прихильником того, щоб молоді е, люди, професіонали, в першу чергу в голові молоді і професійні йшли до влади і міняли, і щоб це робилося в Харкові. От е, Стосовно того, будемо ще зустрічатися. От зараз буде зустріч всіма бажаючими, готові відповідати на запитання. Тому з владою, знаєте, <laughs> дуже важко з вашою знайти контакт, тому що ми ідеологічно різні. Тобто ви були сьогодні вже другий день і е, Мені- мене більше цікавить е, от думка харків'ян, активних харків'ян, тих, які прийдуть на зміну цим е, старим партократам, які в принципі нашу країну ведуть до незрозуміло куди. Це більше мені приємніше, приємніше походити по місту, поспілкуватись просто з громадянами. І я вважаю, що це набагато важливіше, ніж робити якийсь офіціоз з владою, з червоними доріжками, з помпезними висловами. Це давайте пережиток радянщини, давайте вже його відкинемо і будемо в нього відходити. Богдан, е, розкажіть, будь ласка, про фонд «Цей біс Ми розуміємо, що це е, співпраця з е, американцями, але в нас є таке да, стереотипне стереотипна думка, що там десь гвоздеп щось там задумав таку. Ну, е... Як взагалі ви познайомилися? Що це таке? Е, цей фонд він створився е, одразу е, під час ну, під час Майдану, ще, під час, коли почалась війна. Ось його створили дві українки, які проживають в США. Тобто вони почали одразу співпрацювати з Володимиром от, і передавати просто ну, шалену допомогу. Тобто вони збирають гроші за кордоном, в Америці, в Канаді, в інших частинах світу. За це купують е, обладнання е, різноманітне абсолютно. Тобто вони мають змогу купувати якісне обладнання е, за оптовими цінами дешевше, тобто за кордоном, і надсилати сюди. Це укомплектовувати аптечки, тобто за натівськими стандартами. Ось реанімобілі абсолютно різноманітним обладнанням. Ось а наша співпраця нашої волонтерської команди полягає в тому, що ми з ними маємо спільний проект. Ми купуємо автомобілі, тобто і центр допомоги підтримки та військових. І ми це вся наша команда. Ми працюємо над тим, щоб забезпечувати ну, тим, що потрібно. Тобто наразі потрібні автомобілі і реанімобілі. Ось над цим ми зараз працюємо. Це наш такий основний проект. В майбутньому в нас з ними також ну, є кілька важливих проєктів. Це і закупівля інвалідних військів і ліжок і ну, іншого обладнання. Ось, але зараз основу ми беремо ось такі напрям співпраці. Як ви відслідковуєте, щоб все було чесно, щоб все було доставлено до саме до тих, хто в цьому дуже потрібний? Є нюанси з е, та ну як як це не було соромно, але міністерство оборони там ще не всі чесні люди, які тобто можуть і та вся допомога ну часто не доходить до бійця. Оскільки пан Володимир воював той час, він знає всі потреби, він, в нього дуже багато є е, контактів на передовій, на сході, і він знає хлопців. І тобто ми орієнтуємося, що кому треба. Тим паче, ми співпрацюємо з багатьма волонтерами, як в Києві, як і в Дніпропетровську, як і в Харкові. Ну, Тепер вже налагодили зв'язки. Тобто і ми можемо орієнтуватися, і ми знаємо, що кому потрібно. Тобто, це наша допомога 100% доходить до бійця. Володимире, ви передаєте саме з другої руки, так я розумію? Я завжди <clears throat> це робив, бо тому що, знаєте, є такий вислів е, в нас, він правда, російськомовний, кому війна, кому мать одна. Тобто на тому є, треба собі. Е, давати справу, що є нечесні люди і використовують волонтерство десь не в правильних цілях. Але я завжди казав, що якщо ви довезете насамперед Е, допомогу, тоді вона дійсно буде корисна. Тому і ми таким методом працюємо. І ще коли я служив в батальйоні Дніпро 1 ми разом з своїми побратимами вільний від там від завдань час, бо тому що ми деколи там тиждень могли бути напереді, потім нас давали ну, на ротацію, хто міг там поїхати. Десь додому, бо всі переважно всі з Дніпропетровська були. Мені додому їхати було дуже далеко. І ми цю допомогу, яку протягом тижня я був там на передовій, вони там назбирали певну суму грошей. Ми їздили, закупляли продукцію. Е, з Америки нам передавали ті самі кровозупиняючі препарати, різне обладнання. І ми це возили на передову, прямо в руки передавали. Бували навіть такі випадки, що е, ти приїжджав, а хлопців вже не було. Але от субординація і е, просто повага бійців один до одного настільки велика, що ми от віддавали, наприклад, як я сам особисто транспортував один з реанімобілів. Я їм завіз, кажу: от зараз приїдуть до вас хлопці, ми не можемо три дні чекати, бо у нас свої багато своєї роботи. І ми лишали той автомобіль, і потім я дзвонив підрозділ, каже, та нам інший підрозділ його передав. Тобто, оце є саме дієва допомога. Звичайно, що не всі мають такий доступ до зони АТО, тому і ми саме тут, щоб оця волонтерський рух він координувався. Тобто не важно, хто яка організація. Взагалі-то волонтерство найкраще, знаєте, як то кажуть, відзнака від волонтерства це наша допомога. Тобто, і я вважаю, що в першу чергу треба, щоб воно нам ну щоб хлопцям було добре, і це буде найкраща для нас нагорода. Отак правильно сказано. Є питання ще Так. свого часу, коли була передвиборча е, передвиборча робота, громадські активісти і корпус журналістів, які прийшли до влади, акцентували на тому, що вони йдуть по різних політичних е, списках, але становитимуть собою єдину команду в Верховній Раді. Скажіть, чи внутрішньо е, вдалося сформувати таке лобі громадянського суспільства, чи ну, є випадки, коли людина, яка позиціонувала, чи багато таких випадків себе як нова, була засмоктана партійною людиною? Е, дивіться, я вам хочу сказати, як поділився парламент, так коротенько. Є якесь старе політичне середовище, є е, нове політичне середовище, яке хоче бути похоже на старе, це їхня ціль. Бо переважно це діти про. Суддів і е, різних чиновників, а є оце щось нове. Е, звичайно, що не нове, молоде, свіже, якесь таким з новими поглядами. Воно є. Багато когось система вже нагнула. Я не можу сказати вам конкретно, хоча в мене є якісь певні припущення. Але все ж таки йдуть зміни, і я їх бачу. Тобто парламентські вибори в нас не є останні, що були. І в нас будуть ще парламентські вибори, потім ще будуть і ще. І треба розуміти, що от кожен раз має кристалізовуватись парламент, і має щось бути таке нове, е, набагато краще від того, що 23 роки було. Тому воно є, ми співпрацюємо. Якщо ви побачите голосування, вони можливо розбіжність мають між всіма. Але звичайно, що та маленька група є. І я впевнений, що обставини так складуться з часом, що воно все просто, е, як знаєте, як ртуть зі всіх сторін, просто в одну каплю е, зійдеться. Тому що інакшого виходу нема. Є питання ідеї, вона десь там, ми її всі бачимо. Просто в кожного різний шлях до неї дійти. От, Тому я думаю, що все буде добре. Я О, так, давайте бо. У мене питання до Ірини. Скажіть, будь ласка, ви якось е, відслідковуєте е, ті гроші, які отримують бійці АТО? Е, у мене є інформація, що на зараз, наприклад, деякі батальйони отримують зарплату 580 гривень. Тобто ви якось допомагаєте в цьому питанні вирішити? Ну, Наразі наша громадська організація більше працює. Звісно, ми надаємо весь юридичний захист, якого потребують е, бійці, які воюють зараз в зоні АТО. Е, але наразі, ну скажу вам чесно, фінансових якихось труднощів до нас бійці з такими проблемами не зверталися. Тобто, основне, з чим до нас звертається, це з проблемами з отриманням звання учасника бойових дій. Тобто таких звернень є багато, і в нас є команда юристів, які працюють в тому напрямку і надають всю необхідну юридичну допомогу. Е, стосовно фінансових моментів, ну наразі не можу вам дати відповідь, ну бо в нас таких випадків поки не було. Ну можливо, це якось е, пов'язано. Можливо, це якісь регіонального характеру проблема. Так? Ну, В нас на в нашій частині, скажімо так, на Львівщині, на Галичині. Тобто наразі ми не, не, не стикалися з такими проблемами. Але якщо є, то давайте так, звісно. Тобто, ми всюди, от е, ми були щойно в госпіталі, у вас військовому і е, спілкувалися з бійцями. Ми залишали свої візитки, номери телефонів. Тобто, ми відкриті. Якщо ви знаєте про такі проблеми то е, контактуйте. Я після прес-конференції залишу свій номер телефону. Ми будемо раді е, допомагати і спільними зусиллями такі речі вирішувати. Також я б хотіла ще звернути увагу на те, що в нас є така програма. Е, ми працюємо з діаспорою українською, зокрема в Іспанії. Це допомога сім'ям загиблих героїв, тому що дуже часто бійці на сході, і ну особливо коли ну на жаль, якби вони загинули так. І їхні сім'ї потребують допомоги. І про ці сім'ї держава не дбає належним чином. І тому е, наші діаспори, які за кордоном, вони відгукнули, що вони адресно цю допомогу надають. Це як матеріальна допомога, так і допомога е, речами, е, допомога, особливо діткам, в кого є діти шкільного віку, дошкільного. Тому е, знову ж таки е, я закликаю так само і харківських волонтерів, тобто організовувати такі акції. Ми допоможемо консультаціями, допоможемо зв'язками з діаспорами, оскільки в нас є більше досвіду, бо ну про ці сім'ї потрібно також дбати, бо вони відчували. Що їхні рідні пішли захищати Україну і, якби знаєте, віддали найцінніше своє життя. А ми повинні цим сім'ям так само надати, щоб їхні діти не відчували ніколи потреби ні в чому. Ось е, також е, зараз хотіла б подякувати харківським волонтерам, зокрема тут є Дмитро Олійник. Е, дуже дуже активна молода людина. Може так собі теж налагодили якісь такі попередні напрацювання стосовно спільних акцій волонтерських. Плануємо зараз найближчим часом на Великдень зустріти його в зоні АТО з хлопцями і відвести їм транспорт. Бо ми раніше також, як і всі волонтери, займалися Е, більш е, там харчами, медикаментами, але потім виникла потреба, що жахливо не вистачає техніки на передовій. І ми почали закупляти власне автомобілі, їх переобладнувати, бронювати, перемальовувати в такий камуфляжний захисний колір і відвозити на передову. І зараз от ми зійшлися на тому, що в нас є якась кількість техніки в Харкові є, і ми вирішили, що це все разом. Зберемо також хлопцям якісь великодні гостинці і спільно Львів-Харків покажемо, що справді Україна є одна на спільна мета, і ми це все відвеземо в зону АТО для наших бійців в різні підрозділи. Дякую. Е, ще, мабуть, останнє питання, а є ще одне питання. Е, Володимире, до вас. Е, ви як народний депутат, за якими напрямками ще працює ваша команда? Бо ми всі звикли, що депутати приходять в раду і, мабуть, там нічого особливого не робить. Ну, ви зрозумієте, що <laughs> важко себе якось було переформатувати з революціонера на законотворця, але все ж таки є певний е, певний результат, і на сайті Верховної Ради можете побачити закони. Е, по них можу по кожному дати аналіз. Там є якісь е, закони, які стосуються врегулювання питання там податкового кодексу, бюджетного, але там є і питання там законодавчі ініціативи для антикорупційного бюро. Є закони там по е, там автомобілів на закордонній реєстрації. Це більше закон потрібен там для Львівського регіону. Є питання. Е, створення тимчасових слідчих комісій. Є закон, який там врегульовує певні дозвільні питання в аграріїв. Е, є закон. Ну, які там ще такі є питання відкритого реєстру транспортний засіб е, чиновника та його членів сім'ї, щоб ми розуміли, хто на чому їздив. Земельні питання. Земель, ну вони там є. Ви можете всі передивитися, просто не пам'ятаю. Тобто стараюся в цьому руслі працювати. Але ви зрозумієте одне, що більше мажоритарної системи в Україні не буде, так як декларують більші політичні сили. Я є безпозафракційний. І, <clears throat> Бо я ще не бачу фракції в Верховній Раді, з якою я можу об'єднатися. Тобто, в нас є, я кажу, для чого об'єднуватися, якщо є спільні зусилля. А якщо використовувати трибуну, тобто для лишнього для лишніх розмов, це не потрібно. Якщо щось робимо добре, робимо. Якщо ні, то я завжди знайду сили вам протидіяти. От, Тому Е, тому зараз от в цьому руслі працюю. Мажоритарки не буде до чого веду, тому що буде напевне е, за партійними відкритими списками. Але е, і тому мажоритарні депутати просто-напросто, вибачте за слово, забили. Ну тому що ну для чого йти там робити? У мене є обов'язок. Та просто на людей. Бо тому, що вже не потрібно подобатись нікому, щоб потім знову обирали. У мене є обов'язок перед моїми виборцями. Я вважаю, що це не є е, тільки мій округ, 65 тисяч виборців, тобто де я переміг. Я вважаю, що є це все Україна, тому що, щоб ви розуміли, в середньому народному депутату приходить там за тиждень там 2, 3, 4, там до 10 звернень. Мені вже Укрпоштою посилками на вагу передають, тобто в день по 300. Е, от передали щойно з Києва до Львова цілий такий, знаєте, мішок звернень. Є юридична команда, яка займається тими питаннями. До речі, тут є один з представників Святослав, от молода людина, юрист, закінчив е, інститут е, внутрішніх справ у Львові. Е, я його вибрав тільки через те, що він ні одної копійки нікому не дав. І хочу всім доказати, що такий молодий спеціаліст може відписувати міністру, він може писати міністру, він може йому правильно формулювати речі. І хочу розбити стереотип про те, що от ми такі всі професіонали, і ніколи в житті ви нічого не знаєте, молоді, тому я до них завжди апелюю. Значить, старі професіонали, дякую, що ви нам передали країну з війною і з корупцією. То я завжди таким відповідаю. От тому. Е, звичайно, що є досвід, і в мене серед помічників є досить старші люди, яким вже і поза 40 років. Це професори, які мені все ж таки показують якийсь дороговказ. Я прислухаюсь до них, але це чесні, порядні люди, які все своє життя працювали заради цієї держави. Тому діяльність є в першу чергу це є депутатська е, ну, приймальня. Вона в мене не одна. Я зараз планую в інших обласних центрах відкривати. Е, Друге, це є координація волонтерського руху. Тобто я до нього, в принципі, не, не лізу, якщо чесно кажучи. Я десь може виступаю якимось певним рупором, але є от Богдан, є Ірина, вони цим всім займаються. Ну і остання така діяльність, яка є, яку ми зараз е, розпочинаємо, це є протидія корупції. У нас є бюро незалежних розслідувань. От, і що ми робимо? По закону України ми не можемо виявляти корупцію, але ми можемо збирати фактаж. Тобто, якщо ми там якомусь дамо своєму активісту великий фотоапарат, і він поїде і буде знімати на кордоні взяти, взятки чи там контрабанду, яка йде, і ми назбираємо досить велику доказову базу, так як і в нас вже є такі певні перемоги в цій діяльності. От Тому е, потім в рух іду я. Тобто я вже знаю, що робиться. Я маю всі законні підстави це робити. Я маю всі законні підстави перевірити будь-яке державне підприємство, будь-яку установу, діяльність будь-якого чиновника, і при тому всьому, що ну, це дієво. Е, тому у таких трьох напрямках, хоча я є прихильником системних змін в країні, не точкових вирішень, але при теперішній ситуації я повинен показати результат. Мене люди обрали не заради ну, не заради там якихось. Знаєте, до того часу та, хлопець з Майдану щось там сказав, хтось там втік, е, потім пішов воювати в АТО. Це є мій обов'язок. Якщо люди мені в цьому повірили, я дуже їм дякую. Але я мало того бути хорошим, треба показувати результат. Тому от такими методами хочу його досягнути. Дякую, ще одне питання. Будь ласка, Останнє. будь ласка. Здравствуйте, Кучукин Виктор, громадский э, теле Харьков. Э, скажите, пожалуйста, вот добровольческие подразделения, которые не входят в структуру МВД или Минобороны, э, есть ли у их бойцов шанс получить статус участника АТО? Ведется ли какая-то работа в этом направлении? Потому что они тоже защищают. Звичайно, що ведеться. І Це питання дуже гостро стоїть на порядку денному, взагалі в суспільстві в Україні. Як його врегулювати? Що ми побачили з перших днів війни на сході? Те, що от учасника бойових дій отримують ті, кому не потрібно. Так як ви бачили одну з акцій, тобто один з міні... замміністрів е, там в кабінеті міністрів. Яценюка отримав учасника бойових дій. Ми прямо в Верховній Раді в нього його і забрали. От І це зловживання воно є. Зараз йде питання врегулювання цих питань. Стосовно е, отримання учасника бойових дій підрозділам, які ніде не належать, ми от е, безпосередньо і з Дмитром Ярошем, і з іншими командирами таких батальйонів, ми це питання опрацьовуємо, щоб ніхто не зловживав. Але все ж таки ви маєте розуміти, що от навіть ті добровольчі батальйони, як ОУН, як правий сектор. Які там ще є? Ну, Айдар це питання, тобто зовсім інакше. Там внутрішня внутрішня політика, внутрішні якісь, можливо. От. Тобто, в них все одно є структура. В них є командир, в них є командир штабу, в них є. Тобто, це десь є. От Просто його в юридичну площину ці от норми, як то кажуть, пропхнути, і тоді буде все працювати. Е, чесно кажучи, є, знову ж вам хочу сказати, є узагальнену базу в Верховній Раді, е, хочуть зробити по учасника бойових дій. Тобто, всіх, щоб була комп'ютерна система, і ти ввів фамілію, і ти зразу був, бачив, де, як, яке поранення, де служив, це теж робиться. Звичайно, що бюрократична машина України. І недосконале законодавство блокує певні норми закону, але я думаю, що ми до цього йдемо. Але я ще хочу сказати на завершення. Зараз іде питання про роззброєння добровольчих батальйонів. Ви знаєте, можливо, це неправильно, але я завжди дотримуюсь такої думки. Якщо певній організації держава не дала зброї, то вона і не має права в цій організації забирати. Оце моє бачення. І хочу вам сказати, що український народ вже е, від сходу до заходу, з півдня на північ, показав, наскільки він розумний і врівноважений. Перший випадок Майдан. Коли почалась гнів ніч е, ніч гніву у Львові, і в Майдані були на Майдані були певні якісь такі, знаєте, дійсно революційні настрої, там все горіло. Ніхто не не розкрадав магазини. У Львові не було взагалі е, міліції, щоб ви розуміли. Її принцип не існувало, вона вся повтікала. Чотири дні не було правоохоронних органів ніяких. Збірбанк Росії протягом тих чотирьох днів працював. Щоб ви розуміли, це це є не було факту ні одного мародерства. Друга ситуація. Ви розумієте, що на сході України є питання зброї. Давайте будемо говорити правду. Такого контролю пересування зброї і такої кількості, яка зараз є по Україні. Тут же можна було робити не то, що громадянські війни, тут можна було робити 20 переворотів. Цього не сталося. Тому що свідомість наша вже дійшла до того рівня, що ми не хочемо ламати те, що ми побудували. Хай воно буде не таке якісне, неправильне, але ми цього ламати не хочемо. Тому я хочу акцентувати і є прихильником того жорсткого врегульовування питання і створення резервної армії. Це що означає? Що кожен може під свою власну відповідальність строго по законах України отримати зброю її тримати на власному е, балансі, кожен в себе вдома. Звичайно, щоб воно не так було на-на-на і без документів. Ні. Кожен реєстраційний номер, все має бути строго по закону. Я вважаю, що ми до того доросли, і це нам зараз потрібно. Тому думаю, що відповідь дав вам на запитання, можливо, трохи розмазано. Тоді прошу вибачення, але я Знаю точно, що ці напрацювання є. Знаю. Владі зараз десь невигідні добровольчі батальйони. Колись були вигідні, тепер невигідні. Але ну, хай влада розуміє, яка би вона не була, що вона не має права узурповувати владу, і монополія нікому не належить. Влада в Україні належить народу. Просто вона врегульовується Конституцією України. От і все. Я би на завершення сказав. Е, що хочу сказати? Зараз буде ще зустріч зі всіма бажаючими. Я в першу чергу вчора мав інтерв'ю на ваших місцевих телеканалах, і, звичайно, дуже важко відповідати. Бо з одної сторони хочеться правда критикувати владу, бо тому що вона дійсно неправильно робить. А з другої сторони, не хочеться допустити реваншу регіоналів. От вашому е, на вашій якби, території, от на Харківській області. Е, це це дійсно такий баланс потрібно витримати. І я вам бажаю в першу чергу, щоб ви, як е, представники мас-медіа, доносили до своїх ем, до харків'ян завжди інформацію правильну і завжди відкривали якісь злочинні акти, бо це саме головне. І щоб люди могли, знаєте, на одну шальку ставити добре, а на другу погано. І коли вони побачать де добре, де погано, вони зможуть робити якийсь вихід. Друге, не боятися йти до влади. Кожне, е, повірте, нема нічого страшного. Якщо перед вами стоїть жирний пузатий дядько, який 23 роки цією країною керував, не потрібно його боятися. Він такий самий дядько, як ви, просто жирний. Завжди запам'ятайте. От і на кінець вам хочу що сказати, те, з чим закінчую завжди. Слава Україні! Героям слава! Все, дякую. дякую.